Что ж, всем привет! В данном видео мы подробно рассмотрим, как майнить а, на NiceHash. А, для начала, что нам потребуется? Нам потребуется MSI Afterburner, ссылочку на него я оставлю в описании. Нам потребуется сайт NiceHash, на который ссылочку я оставлю тоже в описании. Что мы делаем? Мы переходим для начала в браузер. А, в браузере а, заходим в NiceHash. А, в, если вы еще не зашли в NiceHash, nice то заходим и регистрируемся обязательно. Регистрация там простая, то есть просто NiceHash. И там будет кнопочка «Зарегистрироваться» и так далее. Зарегистрируйтесь в NiceHash. Э, это делается достаточно просто. Все, что вам надо, это всего лишь э, почту электронную. Далее, э, здесь мы уже в NiceHash переходим а, во вкладочки а, в наши. Здесь у нас есть вкладочка «Кабинет», здесь у нас есть вкладочка «Майнинг», а, здесь у нас есть вкладочка «Биржа». А, здесь мы можем на бирже обменивать а, криптовалюту, естественно, одну на другую, указывая там 20%, к примеру, можем биткоин поменять на какую-либо другую нам валюту. Вот, пожалуйста, здесь выбор есть. Также у нас здесь есть кошельки различные, которые можно добавлять, либо не добавлять. Но ну, мы сейчас именно будем а, разбирать именно майнинг. А, заходим во вкладочку майнинг. А, во вкладочке майнинг есть такая вкладочка «Загрузить майнер». Нажимаем на эту вкладочку «Загрузить майнер NiceHash для AMD, NVIDIA, Intel». Нажимаем. Важная информация перед загрузкой. Многие антивирусные программы могут мешать а, правильной работе NiceHash Miner. Если ваш а, майнинг rig для майнинга работает под операционной системой Windows, а, в данном случае нам надо будет а, добавить NiceHash в исключение, а, либо же а, сделать отключение защиты в реальном времени, разрешение и восстановление ложноположительных файлов рекомендуется здесь. Я понимаю, нажимаем галочку э, «Перейти». И здесь нам уже надо будет э, скачать наш майнер. Так, здесь у нас есть последняя версия. Мы будем скачивать на Sketch Miner. 35.6. Майнер у нас скачивается. А скачивается он по умолчанию в папку загрузки. Если вы не знали, можете через защитник Windows, ну, в защитнике Windows зайти в настройки и добавить в защитнике Windows его в исключение, либо же добавить в исключение в вашем антивирусе, как это делается, ссылочку я закреплю вот здесь вот вверху в подсказочках. Перейдете в подсказочки, нажмите. А также закреплю эту ссылочку в описании под видео. Как добавлять в исключение защитник Windows. Нужные нам файлы. Что ж, майнер у нас скачивается. Файл подозрительный. Открыть небезопасный, правой кнопкой нажимаем, открыть небезопасный файл. Все. Файл наш готов. Теперь нам надо его запустить. Нажимаем Again. А, NiceHash у нас устанавливается на компьютер. Нажимаем Finish. Нажимаем Run Nice Hash Miner. Нажимаем аспект. Я согласен. Аспект. А выбираем язык. А русский я выбираю. Нажимаю далее. А здесь у нас а, дают нам отсканируйте с помощью официального мобильного приложения NiceHash этот QR-код. То есть сканируем QR-код. Я же просто сделаю принтскрин и а, добавлю а, потом себе этот QR-код э, куда надо. Что ж, нажимаем вход. Логин браузер идет. QR-код обязательно сканируйте и ключик тоже записывайте. Далее, что нам надо сделать, это нам надо войти в наш NiceHash. Для этого нам потребуется ввести логин и пароль от NiceHash. Что я сейчас и буду делать. Электронную почту введу. Я пока на паузу поставлю, введу, вы вводите э, свое, вот как регистрировались, э, к примеру. А на какую почту регистрировались, ту почту и вводите, и вводите пароль нужно вам. Что ж, а, запись я продолжаю. И у меня просто двойная аутентификация еще подключена и куча других защит от взлома, так скажем. И у нас на хэш после ввода а почты, пароля, нажали ввод, э, начинается загрузка исполнительных файлов майнера. Он будет запускаться у нас как приложение. После чего нам надо будет пройти бенчмарк нашими устройствами. Как только наши устройства пойдут в бенчмарк, уже можно будет э, ставить э, разгон в MSI автобернере нашим видеокартам. Тоже зайдем в наш MSI Afterburner. Если у вас несколько видеокарт, то здесь у вас будет стрелочка, на нее нажимаете. Вот здесь вот где 16 GTX 1660 Super, здесь стрелочка, на нее нажимаете. И внизу откроется список э, нескольких видеокарт. А выбираете нужную видеокарту делаете для нее разгон. Просто и все. Я покажу, как все это делается. Уж пока я оставлю на паузу, пускай у нас майнеры загружаются. Да, время от времени у вас защитник Windows, если 10 винда стоит, будет кидать вам вот такие вот предупреждения. А открываете их, вот здесь вот выйдет предупреждение, открываете, нажимаете действие «Разрешить на устройстве». А также все «Восстановить». Что ж, идет наша загрузочка. Нажимаем ОК. И нажимаем запустить майнинг. Так, далее нам надо пройти бенчмарк. Нажимаем на бенчмарк. Что ж, выбираем нашу карточку 1660 Super. Выбираем все алгоритмы и нажимаем «Начать бенчмарк». Сейчас у нас идет бенчмарк. Что ж, теперь мы непосредственно перейдем в кабинет и посмотрим, какие у нас есть настройки. У нас есть ГПУ, у нас есть кпу и показатель доходности. А, невыплаченный баланс. А, переходим в устройство. В устройствах мы можем видеть тоже информацию о нашем процессоре, видеокарте, балансе а, перейдем в настройки. В настройках указан наш кошелек, на который мы будем майнить. Э, название воркера у нас также указано. Мы поменяем его, соответственно, я ему другое название дам. Воркер 2. Единицу измерения можно выбрать а, основную там день, месяц и так далее. То есть доход считается а, потребление энергии можно здесь также посмотреть, отображать частичный доход. А, выбрать локацию сервера, это мы не трогаем, у нас Европа стоит, локализация, а, русский и а, можем выбрать валюту, отображение в какой валюте. Отображение выберем в рублях, найдем наш рубль. Также, что еще примечательно, здесь будет показывать более низкую доходность, естественно, 200 с лишним рублей. Это так скажем, 200 с лишним рублей, 250. Но это не так. Можно поменять э, тему темную, светлую. По доходу я еще раз скажу. По доходу. По доходу на самом деле доход составляет 350 на данный момент-450 рублей в сутки. А с данной видеокарты это грязными. А, Почему показывает меньше доход? Потому что биткоин вырос относительно эфира значительно сильно, и а, мы майним эфир, а платят нам биткоинами. Соответственно, мы а, майним эфира меньше, чем стоимость биткоина сейчас. А также переходим в бенчмарк. В бенчмарке мы видим наши устройства. Это а, Core i7 видеокарту переходим, отключаем, короче, все, что нам не нужно и оставляем только Phoenix Miner. А, здесь показывает 20 мегахэш, но на самом деле здесь не 20 мегахэш. Перейдем в дальнейшем к разгону. Насчет памяти Unix я могу сказать только одно. Мне она попалась и с ней все немножко наоборот. С памятью Unix, когда мы ее будем разгонять, Соответственно, нам придется уже выставить ей э, не 1350, 1200, 1250 по памяти. По ядру можно вообще в минус все сделать, повар лимит э, вообще можно выставить на полтосик э, данной видеокарте. И что я еще могу сказать? В принципе, с, с памятью Unix у нас все неоднозначно. Что ж, обновим для начала наши майнеры. Феникс майнер мы им пользуемся, пользуемся точнее. Ну, раз мы пользуемся, мы его обновляем. Показываю, как обновлять. обновим MB майнер. Нажимаем обновить и обновляем наш MB майнер. Далее обновим еще экскаватор и можем между этими алгоритмами, если нам потребуется, переключаться в дальнейшем какой-то из майнеров в какой-то промежуток времени может быть выгоднее другого, поэтому можно оставить. Но стоит учесть то, что на момент переключения идет загрузка DAC файла, и в этот момент а, карточка не майнит. Она начинает разгоняться, применять настройки, параметры, так что сильно с этим не заигрываемся. На домашнем компьютере, в принципе, нам хватит и того, что у нас а, есть. Данная карта стоит а, в закрытом корпусе, в закрытом компьютере. Ее обдувает, а, то есть на вдув в корпус стоит внизу 120 а, миллиметровый вентилятор у меня. И на выдув возле процессора у меня стоит возле кулера вентилятор 80 миллиметров. И температуры у нас при этом приемлемые. Потому что мы все сделали, все загрузили и перейдем уже непосредственно к самим настроечкам, так сказать. Что ж, в MSI автобернере я данной карточке 1660 Super выставляю такие параметры. Выставил я ей 50 Power Limit, а, также выставил ей, полностью убрал ядро в ноль, выкрутил его в минус, насколько это было возможно, выкрутил память в минус, поскольку у меня память Unix, нужно выкручивать все в минус, с ней все работает наоборот, так сказать, через заднее место. А если у вас э, видеокарты с другой памятью, к примеру Samsung, то вам тогда нужно повышать частоту памяти. А, Частота памяти у вас а, будет составлять где-то золотая середина 1250, а так 1200, если не тянет, либо 1300. А выше, чем 1300 я ставить не советую, у вас будет реджектив, так скажем, э, много-много лишнего. Короче, не стоит этого делать, только мучить свою видеокарту по охлаждению. По у нас достаточно хорошее у карты. Я выставил ей 40% кулеров, что позволяет ей не греться и не шуметь. И температуру вы можете видеть на своем экране. Температуру нашей видеокарточки что ж, а, далее нам нужно необходимо сохранить настройки. Чтобы сохранить настройки, нужно нажать на значок дискеты, у вас замигают циферки. И выбираем нужную нам циферку, на какую ячейку мы хотим сохраниться. Кликаем левой кнопкой мыши на нужную нам цифру, которая нам больше нравится, на которой будут наши настройки, и наши настройки сохраняются. И если у нас собьются настройки, мы нажимаем на эту циферку, к примеру 1, 2 там, или какую и наши настройки снова применятся. Выбрали цифру, нажали на галочку и все. Что ж, переходим к нашему хешрейту. Что я могу сказать? Можно запустить как майнинг процессора, как майнинг видеокарты отдельно, можно запустить их вместе, но сразу же говорю, если вы запустите процессор, то он вас будет майнить ровно вашу электроэнергию. Это днем. А ночью чуть-чуть будет прибыль, но по факту в суммарном количестве там прибыль, ну, будет там, ну, не знаю, рублей 10-15 в день, я не знаю, выгодно вам это или нет. Это просто глупый обмен электроэнергии на крипту. И причем, если вы запустите майнинг на процессоре совместно с майнингом на видеокартах, то у вас на видеокартах хэшрейт просядет. А здесь же у меня тоже будет просаживаться хешрейт, потому что я данной видеокарты сейчас не только буду майнить, настраивать, но и а, писать э, видео. Так что хешрейт просядет на 2-2,5. Так что я не советую вам включать э, майнинг на процессоре, вообще это не имеет смысла. Только если же у вас э, не установлен один единственный процессор, а, и нет э, видеокарты. То есть а вообще майнинг чисто на процессоре, он совершенно не выгоден. Сейчас все майнят эфир. Ну и запустим непосредственно наш майнинг. Э, для того, чтобы запустить наш майнинг, либо отключить, здесь вот у нас есть э, квадратик, есть ползуночек, включить, выключить. Квадратик это у нас стоп, треугольничек это у нас пуск. А можем сами запускать и у нас уже непосредственно а, пойдет наш майнинг. Как можно наблюдать, сейчас у нас а, майнится 28,9 мегахэши, но это потому что я записываю видео. Если я видео записывать не буду, у нас будет майниться 31, а, 300, а, 32 две тысячных мегахэша. То есть как-то так. А, потребление у нас 77 ватт, а, но по факту а вместе с тушкой будет потребляться 135-140 ватт это максимально то есть это процессор Core i7 2600K 8 гигов оперативы а жесткий диск это вместо жесткого у меня SSD накопитель а, стоит и материнская плата у меня стоит Hi-Fi Biostar на них ссылочки я оставлю в описании данная материнская плата а, поддерживает всего 4, ну на нее можно поставить в майнинг 4 видеокарты и не более. И у нее два слота PCI-X16. А так, в принципе, можете заметить, а, температуры у нас приемлемые, все достаточно приемлемо. Энергопотребление на ватметре полностью все системы всего компьютера у нас 135 э, ватт причем мы можем э, с небольшими просадками хешрейта э, смотреть видео фильмы, слушать музыку, серфить интернет, но для этого нам потребуется чуть больше оперативной памяти. Чем больше у нас оперативной памяти, тем лучше. Чем быстрее эта оперативная память, тем тоже лучше, тем меньше мегахэшей мы будем терять. Это достаточно существенно. А лучше для компьютера, на котором вы хотите майнить и одновременно серфить интернет, иметь хотя бы 16 гигабайт оперативной памяти. Это минимум. Так, э, в принципе, по игрушкам. По игрушкам слабенькие игрушки типа Герой Меча и Магии, либо же GTA а Vice City, что-то такое подобное. Герой Меча и Магии 5 я имею в виду. А, Kings of Bounty можете запускать. Кстати, Ведьмака даже можно запустить, но будет просадочка хешрейта до 14-12 мегахэш может находить, доходить. И, а, естественно, частота кадров вы потеряете существенно. Но вы можете а, сбросить настройки и запустить майнинг на стандартных настройках э, видеокарты, выставить кулера на 80% оборотов, и уже наслаждаться более-менее комфортабельной игрой, к примеру, Ведьмака 3 и, соответственно, майнить свои 12-15 мегахэшей, а, что довольно-таки хорошо для данной карты. Она практически не греется, в закрытом корпусе у меня стоит никаких проблем. А так, всем спасибо за внимание. Всем пока.